you can't make everyone happy because you are not Bonky's Pizza. <laughs> yes, Bonky's Pizza is different. Absolutely different, totally different. अब बॉन्कीज पिज्जा टोटली डिफरेंट कैसे है क्यों है ये सब तो आपको पता चलेगा मेरे वीडियो में तो चलते हैं बॉन्कीज पिज्जा में और ट्राई करते हैं यहाँ का स्पेशल पिज्जा और वो पिज्जा कैसे बनाया जाता है वो भी बड़ा यूनिक सा स्टाइल है तो चलिए मेरे साथ बॉन्कीज पिज्जा बॉन्कीज लेके आए हैं एक बहुत ही नया और यूनिक सा concept pizza wood fire Neapolitan pizza Jaipur के सहकार मार्ग पर recently open Bonkies pizza ambience really very good and really a good place to have an authentic Italian style pizza well well, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज मैंने ये पिज़्ज़ा कभी ट्राई नहीं किया था and specially wood fire brick oven में बना हुआ पिज़्ज़ा जो मेरे लिए बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट था क्योंकि मैंने ना ऐसा पिज़्ज़ा कभी खाया है ना कभी बनते हुए देखा है तो देखते हैं कि मेरे लिए क्या है स्पेशल बॉन्कीज में I must say it's a very cosy and beautiful place and staff is very friendly and courteous always ready to take care of our requirements और मुझे भी बहुत ही हेल्पफुल रिकमेंडेशंस दी उन्होंने The name Brick Oven is enough to tell you that Bonkies mind their business by serving authentic pizza and that's what is appealing. यहाँ का ambience, hospitality, staff behavior, service everything was just great Bonkies का इंटीरियर तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन साथ ही साथ सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छे से प्लान किया गया है आप चाहें तो अपर फ्लोर पर बैठकर भी अपना पिज्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं जहां मैं अभी आपको लेके जाऊंगी लेकिन पहले चलते हैं बॉन्कीज की किचन में ओके okay, सो so ये देख रहे हैं आप ये है पिज्जा डो अब प्रियांशु जी अब मुझे बताएंगे कि इस डो का अब वो क्या करेंगे मैम एक्चुअली अभी ये ऑलरेडी बॉल बना चुके हैं अभी हम इसे रेस्ट करेंगे for six hours six hours okay उसके बाद हम इसे डो बॉल्स में कन्वर्ट करेंगे स्मॉल स्मॉल बॉल्स उससे फिर हम फॉर नाइट एक रात के लिए पूरा फर्मेंट करेंगे फ्रिज में ओके उसके बाद हम उसे पिज़्ज़ा बनाएंगे ओके okay. उसके बाद इसके पिज्ज़ाज बनेंगे ओके श्योर तो इसको कितना टाइम लगा होगा पूरा इसको गूंथने में जैसे हम लोग तो इतना ज़्यादा तो बहुत टाइम लगा होगा स्पायरल मिक्सर एक मशीन है दो okay. मिक्सर उससे ये होता है तो इसमें सिर्फ टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में बन जाता है ओके तो चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ ऊपर किस तरह से इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है सब है ये बहुत ही प्यारा बना है वॉल जो है यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे सो so, एक बार आना तो बनता है आपका ट्राई करना बॉन्किस पिज्ज़ा द रीज़न मैं बॉन्किस को फाइव स्टार देना चाहूंगी is there is no other pizza maker in Jaipur who has come close to nailing a Neapolitan style pizza मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत से बेटर पिज़्ज़ाज खाए हैं but Bonkies pizza that's come right out of the brick oven to your table दिल जीत लिया बाय गॉड बॉन्कीज ने तो I must say this is the closest you can get to Italy and pizza dough देखा आपने? That was quite exceptional so चलिए बात करते हैं शिखर जी से और उनसे थोड़ा और पूछते हैं बॉन्कीज के बारे में शिखर जी प्लीज बताइए बॉन्कीज कॉन्सेप्ट क्या है बॉन्कीज का एक्चुअली जो नेम है बॉन्की uh, मैं अपने जो मेरा यंगर uh, ब्रदर है मैं उसे प्यार से बुलाता था बॉन्की ओके तो that's why the name Bonky and हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्योरली इटालियन फूड का जिसमें we specialise in the pizzas the Neapolitan style pizza and the Roman style pizza so these are the pizzas from like यहाँ ये वो पिज्जाज हैं जिनसे पिज्ज़ा स्टार्ट हुए थे Okay. So this is what we are serving here okay. and also we have pastas and some antipas. हम लोगों का जो concept है वो है कि हम लोग एक छोटा menu रखें और वही dishes serve करें जो कि आ, हम लोग अच्छे से प्रेजेंट कर सकें प्रेजेंट कर सकें ठीक है सो so, ये मैं देख रही हूँ ये जो अवंस हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ऐसा यही अवंस में क्यों आप बनाते हैं इटालियन प्रॉपर आप इटालियन ही उसको टच देना चाहते थे पिज्ज़ा को एक्चुअली जो अवंस हम यूज़ करते हैं वो ब्रिक अवंस होते हैं ब्रिक अवंस जिसमें कि आप देखेंगे तो इसमें जो भी फायर है वो गैस से नहीं होता वो सारा आ, आपके वुड से होता वुड हाँ मैं देख रही थी हाँ, वुड था उसमें जी बिल्कुल okay. तो वुड से होने की वजह से क्या होता है कि जो भी आपके फ्लेवर्स हैं हम्म। डोके वो स्मोकी एक हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आता है हम्म। वो जो स्मोकीनेस जो आती है वो सब आपका वुड से और कोल से आता है okay. तो उसी तरह से इटली में इसमें बनाया जाता था जिस तरह से हम लोग का okay. प्लान्स हैं आगे और आउटलेट्स खोलने के और दूसरी सिटीज़ और मैंने भी शिखर जी की रिकमेंडेशन पे अपने लिए ऑर्डर किया एल्बेरो पिज्ज़ा आपके टेबल के ऊपर भी इस तरह से मेन्यू आपके लिए अवेलेबल होगा आप इसको स्कैन कीजिए and order yourself so मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है और पिज़्ज़ा कैसे बनेगा मैं आपको अभी लेके चलूँगी जो ब्रिक अवन ये बता रहे हैं मुझे जिसमें वुड से जो स्मोकी सा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा में अभी मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ ये है वुड फायर ब्रिक अवन जिसे मेसनरी अवन भी बोलते हैं and this oven consist of a baking chamber और इसे बनाया जाता है fire proof bricks concrete stone and clay से आपको पता है वुड फायर ब्रिक अवन में baked pizza can preserve the nutrients in the vegetables जो इलेक्ट्रिक अवन में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं वना एकदम से healthy eating they have a wide variety of toppings and styles and अपने सामने पिज्ज़ा को बनते हुए देखना was also very exciting for me perfect blend of genuine ingredients and baked to the core. And you know what? I was eagerly waiting for my pizza. अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जो मैंने अभी आपको वुड फायर्ड ब्रिक अवन दिखाया उसका ओरिजिन हुआ था 4000 इयर्स अगो वाओ एक एक करके पिज्जा बेस के ऊपर sausages herbs and toppings spread हो रही थी and actually I was waiting to see कि ब्रिक अवन में कैसे पिज्जा को बेक किया जाएगा jayega ready pizza uh, one two one and a half minutes one okay one and a half minutes garlic oil and your fresh moisturiser so बहुत ही अच्छा लग रहा है अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि बॉन्कीज पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा है जैसे कि आप देख रहे हैं जो पिज्जा है ना वो बहुत लाइट होते हैं और ये एयरी होते हैं बिल्कुल हॉलो है हॉलो हम्म, है ये बिल्कुल हॉलो है हाँ जी and here comes my pizza मुझे लगता है कि ये पिज्ज़ा ना इजीली डाइजेस्टिबल भी होगा due to the fermentation of the dough kudos to the chef okay so मेरा पिज़्ज़ा रेडी है स्मोकी सा फ्लेवर इसमें सच में आ रहा है अब मैं आपको इसका टेस्ट बताऊंगी ये हॉलो भी है लाइट भी लग रहा है मुझे ओके सो चीज़ हम्म। का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है प्लस जो स्मोकी सा फ्लेवर मैं आपको बता रही हूँ ना उससे जो फ्लेवर इन्हांस हो रहे हैं इनके बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट बहुत अच्छा है प्लस जो साइड पे जो ये भी बहुत सॉफ्ट है हॉलो है लाइट सा लग रहा है पिज़्ज़ा इतना जैसे हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं चीज़ बर्स पिज़्ज़ा मैं खाती हूँ हमेशा बट ये पिज़्ज़ा मुझे काफ़ी लाइट लग रहा है and taste awesome So guys, this is banana pudding, this is chocolate caramel cake jar and this is tiramisu. आप यहाँ पर desserts भी try कर सकते हैं. So overall, it's a lovely place to explore. so guys, ये था बॉन्किस Pizza, Italian pizza मैंने आपको इसका flavour आप तक पहुँचाया थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा था पिज़्ज़ा में जो पिज़्ज़ा के लिए बहुत ही यूनिक सा है कॉन्सेप्ट आई होप मेरे वीडियो के थ्रू आप तक इसका फ्लेवर पहुंचा होगा थोड़ा बहुत अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी जयपुर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगी आपके साथ children stay safe and keep asking your life okay now what